قیمه کما قیمه کما جیب جت یا نجیب جت لی خود الیت که تیز ماسا قبول سم تیز ماسا خود النغر التروس Do Doyamos gente Fame é de sarangom na narenesom to del torle żył dziomo sto to jomo zżyć fame de to toiamo svinci Benedetto toiom ten żyć To dzieł salon To delga pentachenon Scale Vemont Ozom to żyć ماخه در زد ما دنیا دویام بز جیر دویام دن جیر قین مکما قین مکما جیر جد یا نه جیر جد خادل ید کن دیز محسن قبول سم دیز محسن خادل نید tarost lefto del torneo Živ jomos ta To jomos živ Fame de ta To del torneo Do, do To ją dędzi